Москве докажу. Как работает интернет? Прописано 7,2 мегабит в секунду. А бьет 1 мегабит. Как это скажешь? Что это самое? До Мурманска такая далеко. Еще это самое. Как? Путь далекий. Снег идет, плохо принимает. Да хуже он не дойдет.